नमस्कार मित्रांनो मी आहे श्रेयश आणि तुम्ही बघत आहे हार्मोनियम श्रेयश तर मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत सुवर्णा दाऊदखानी यांच्या आग्रहाखातील सुंदर अशा बालगीताचे नोटेशन ज्याचे नाव आहे नकोताई रुसू कोपऱ्यात बसू चला तर मग पाहूया तर मित्रांनो तुम्हाला कसा आवडला हा व्हिडिओ तुम्ही कॉमेंट करून मला नक्की कळू शकता आणि जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नमस्कार